ව්ස් ගස් නරංගතකතුර YouTube චැනල් එකෙන් ගේන තවත් එක වීඩියෝ එකක් එක්ක ඉති මඟදොල්ලාට කියලා දෙන්න හදන්නේ මතකද ගිය සතිය කරා ගිය සතිය දැන් දවස් කිහිපයකට කලින් අපි කරා Google account එකක් හදන්න හැටි කියලා මම එදා ඔයගොල්ලන්ට පොරොන්දු වුණා YouTube channel එකක් හදන්න හැටි ගේනවා කියලා අද ඒ වීඩියෝ එක මුලින්ම ඔයගොල්ලන් ගිය සතිය හදාගත්ත account එක ඕපන් කරගන්න දැන් මම මෙහෙම ඕපන් කරන් තියාගෙන ඉන්නවා මගේ ගිය සතිය හදාගත්ත YouTube account එක YouTube Google account එක දැන් මෙහෙම YouTube එකට යනවා මගේ කනෙක්ෂන් එක පොඩ්ඩක් අවුල්ද මන් දන්නේ හරි කොහොම හරි දැන් අපි මෙහෙම ඇවිත් තියෙන අපේ YouTube home එකට දැන් අපි යනවා මෙහෙම ඔයගොල්ලන්ගේ නාමයේ මුල් ලකුණු තියෙනවා මෙහෙම ඉතින් ඊට පස්සේ මෙහෙම ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේන නාලිකාවක් සාදන්න ඒ නාලිකාවක් සාදන්න ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට එනවා නමක් දාලා channel එකක් හදන්න ඉතින් දැන් මම මෙහෙම නමක් දෙනවා දැම්මන් නමට දෙනවා මගේ නමම ඔගොල්ලන් කරන දේ අනුව ඔගොල්ලන්ගේ නම වෙනස් කරගන්න පුළුවන් දැන් මේ මගේ නමෙන් වෙන මේව නැති හින්දා මගේ සවින් ගෝගල් කියලාම සක මේ ආවා දැන් ඕගොල්ලන්ගේ නම මේ දැම්මට බැරි වෙලාවක හරි මේ එන්න පුළුවන් එක දෙකත් එහෙම එන්න පුළුවන් එක එකක් දැන් මෙහෙම ඒ නම දුන්න පස්සේ නාලිකාවක් සාදන්න කියලා දෙන්න හයිට් බාර් හරි මේ තමයි දැන් අපි හදාගත්ත channel එක ඊට පස්සේ දැන් ඔයගොල්ලන් යන්න ආයිතර ඔයගොල්ලන් නමේ මුල්ලකුව තියෙන මේකට ඊට පස්සේ යන්න YouTube ස්ටුඩියෝ වලට කලින් අපි ඔබේ YouTube නාලිකාවක් සාදන්න දැන් යන්නේ YouTube ස්ටුඩියෝ මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගේන්නේ YouTube channel එකක් හදන හැටි ඒ කියන්නේ YouTube banner එකක් අප්ලෝඩ් කරන හැටි YouTube logo එකක් අප්ලෝඩ් කරන හැටි channel එකේ නම දැන් අපි දාලා තියෙනවා වෙනස් කරන හැටි channel එකට about එකේ description එක දාන හැටි එය තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් ගේන්නේ ඊළඟ වීඩියෝ එක මම channel එකේ settings හදාගන්න විදිහයි ඊට පස්සේ වීඩියෝ එකෙන් ගේනවා YouTube එකට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න කොහොමද කියලා. හරි. දැන් මගේ ඇවිල්ලා ඉන්නවා මගේ YouTube ස්ටුඩියෝ වලට. හරි. දැන් මෙහෙම පේනවා මෙතන පෙන්වන්නේ ඔයගොල්ලෝ ටික කාලෙ channel එක කරගෙන යනවා. මෙතන එන ඔයා subscribe කරලා තියෙන කවුද කියලා පෙන්වන්න. ඊට පස්සේ එනවා ඔයාට දවස් 28 කොච්චර මෙච්චර views වෙනවද ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙච්චර watch time එකක් තියෙනවා කියලා මුලින්ම අපි මෙන්න මේ අයිකන් ටික ගැන කතා කරලිමු. මේ අන්තර්ගතය කියන්නේ බැරිලාකට ඔයගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි කවුන්ට් එක හදලා දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මෙතනදී කන්ටෙන්ට් කියලා. මෙතන පෙන්න අප්ලෝඩ් කරපු හැම වීඩියෝ එකක්ම ඒ එතන views කොච්චරද එහෙම. ඊට පස්සේ මේ විශ්ලේෂණය කියන්නේ ඔයාගේ දර්ශන කියන්නේ අර ඔයාගේ channel එකට සබ් වෙන විදිය ගැන ඊට පස්සේ සබ්ලා සබ්ලා හරි views දෙක views එන විදිය මෙතන දර්ශනවලින් අදහස් කරන්නේ නැරඹුම් පාලේ කියන්නේ watch time කියලා දායකයින් කියන්නේ ඔයාලගේ සබ්ලා ගාන ඉතින් දැන් මම මේ channel එක දැන් හැදුවා ඒක නිසා මට තාම එකම මොකොත්ම තාම ඇවිල්ලා නැහැ ඉරස් මේ අදහස් වලින් කියන්නේ කමෙන්ට් කියලා. ඔයගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි කවුන්ට් යන්න කමෙන්ට් කියලා තමයි තියෙන්න ඕන. ඉතින් දැන් මම මේකට එක වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙනවා. මගේ channel එක කවුරුත් දන්නේ නැත්නම් කවුරුත් බලලත් නැහැ. ඉරස් මේ උපසරිස වලින් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ සබ්ටයිටල් දාලා තියෙනවා. ඒවා ටික පෙන්න එදා වීඩියෝ මොනවද කියලා. මේ ප්‍රකාශන හින්තම් වලින් කියන්නේ වෙලාවට මම කාගේ හරි වීඩියෝ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයාගේ channel එකට දාලා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට copyright එකක් හරි report එකක් හරි ඒ වගේ දෙයක් එවනවා. ඊට පස්සේ අපි යනවා මේ YouTube එකේ වැදගත්ම දෙයට. වැදගත්ම දේ නෙමෙයි සමහර අය නම් මුදල් හොයන්න එනවා නැත්නම් ජනප්‍රිය වෙන්න එනවා නැත්නම් hobby එකක් විදිහටත් කරනවා. තාම ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හරි මම ඉස්සරහට කියලා දෙනවා උපයන්න කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මොකද්ද කියලා. ඊට පස්සේ අපි දැන් යමු මේ මේවා ඔයගලන්ට හදන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරාම හරි. දැන් අපි මේකට ලෝගෝ එකක් දාගමු. අප්ලෝඩ් කරලා මම දැන්ට මේ YouTube ගන්න ලොගෝ එකේ යනවා දැන්ට ඔබලන් ගිය සති අර Google account එක create කියන එකේ මේක තමයි දැන්ට මේකට දෙන්නේ මම ඇත්තටම හැදුවේ නැහැ මොකද මම මේ channel එක පොදිගෙන පාවිච්චි කරන්නේ නැති හින්දා මම මේ දැන්ට නිකන් හැදුවා මේ උඩුගත කරන්න කියන්නේ උඩුගත මේ මේ මෙතන කියන්නේ ඔබ වීඩියෝ එක බලනකොට අර යටින් එන ලෝගෝ එක එක මම දෙනවා අර YouTube එකේ ලෝගෝ එකම හරි දැන් මේ ටික දුන්නාන් පස්සේ මෙහෙම ප්‍රකාශනය එහෙම නැත්නම් උගලන්ගේ ඉංග්‍රීසි account එක නම් publish කියලා තමයි මෙතන තියන්න ඕන හරි දැන් අපි දැන් මේ මගේ නම තියෙන channel එක දැන් මට තියන්න ඊට පස්සේ මෙතන විස්තරය වගේ දැන් ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක බලන channel එකේ තියෙන description එක මම පෙන්නන්න description එක දැන් මේ channel එකේ මගේ මෙන්න මේක තමයි මම කැටි මේක දීලා තියෙන්නේ විස්තරයට මම දුන්නේ කැටිම එකක් මොකද මේක වැඩිය කට්ටිය බලන්නේ නැති හින්දා දැන් ඉතින් මම මේ channel එක මෙන්න මේ description එක දෙන්න. ඔයගොල්ලන් ඒක මේක ලස්සන type කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ මේක හදාන්න. දැන් මම දැන්ට මම මේක මෙහෙම paste කරගන්නවා. හරි. දැන් මේක ප්‍රකාශනය කරනවා. හරි දැන් නාලිකාව බලන්න පුළුවන් නැත්තම් view channel ඔයගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි account එක මෙතන view channel කියලා දෙනවා ඒක click කරලා ගන්න පුළුවන් හරි දැන් මේ තමයි අපි හදාගත්ත channel එක මං දැන් අපි channel එකක් හැදුවා ඒකේ දාවන live 2 playlist වලට තියෙන මම like කරපු video දෙකක් තමයි ඊට පස්සේ මෙතන නාලිකා බන්ධන්ට සබස්ක්‍රයිබ් කරලා තියෙන පොඩ් එක channel එකයි ඒකවල ඒත් අර මගේ channel එකයි තව channel එක තුනක් තිබ්බා මෙතන ඔයගොල්ලන් ටික කාලයක් පටන් ආගෙන හිටියත් යනකොට මේ ඔයගොල්ලන් channel එකට මෙහි වෙයි ඒකේ නාලිකා මේ විස්තරේ දැන් අද මාර්තු 3 මේ මාර්තු 3 අද මේක හැදුවේ මෙතන මේ පෙන්නවා views ගන්න. දැන් මේ විස්තරයට අපි දැන් හිතමු අර ඒවල paste කරපු එක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. ඔන්න එහෙනම් අද වීඩියෝ කතා කරේ කරලා බැලුවේ කොහොමද YouTube channel එකක් හදන හැටි ගැන. ඊළඟ වීඩියෝ එක මම කියලා දෙන්නේ කොහොමද YouTube channel එකක් හදලා ඒකේ settings ටික දැම් අද අපි YouTube channel එක හැදුවා ඒක settings ටික හදන්න හැටි ගැන තමයි ඊළඟ වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ ඊට පස්සේ වීඩියෝ එකෙන් තමයි YouTube වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන හැටි ගැන කියලා දෙන්නේ හරි එහෙනම් වීඩියෝ එකත් එක්ක වෙනදා සිටියට ස්තුති එහෙනම් goodbye